别流泪，心酸，更不应舍弃。我愿能一生永远陪伴你。李克勤，二零零七年央视的香港特区成立十周年文艺晚会上，李克勤以他高清亮的嗓音演唱了两首香港的标志性歌曲：许冠杰的《铁塔凌云》和罗大佑的《东方之珠》。彼时的李克勤风华正茂，初为人父，说着不太标准的国语。二零一五年。 再次在内地的电视台上看到李克勤，那是湖南卫视的第四季《我是歌手》节目中，他竟能以一口流利的国语主持整季节目了。在这档节目中，他带来的一首首粤语经典名曲，拉出了回忆深处的思绪，把歌迷带回那个港台音乐的黄金时代。大家好，如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。 一九九一年底的某个冬天凌晨三点钟，香港无线电视台收工后，在地下停车场里，一个满身疲倦的青年艺人刚刚结束一天的电视剧拍摄工作，他仍废寝忘食，正踩着节奏，一面听着日本大师 Man 乐队的新歌，最重要的是，一面为这首旋律轻快、振奋人心的励志歌曲琢磨粤语歌词。 这部正在拍摄的新电视剧叫《他来自天堂》，讲的是一个没头没脑的天使意外流落人间的故事。他在剧中饰演男二号。现在正在写的这首歌，将作为电视剧的主题歌。他从凌晨写到破晓，从天黑写到天亮。电视台的同事们陆续返工，他也即将把歌词写好。就着初升的朝阳，他写下整首歌的最后一句：“我愿能。” 一生永远陪伴你，不知道是不是因为看到了天边的曙光，有感而发。他为这首歌写的中文歌名就叫做《红日》。这个青年就是我们今天所熟知的香港音乐人李克勤。当时的李克勤二十四岁，正处于事业的瓶颈期。上世纪九十年代初的香港乐坛，以谭咏麟、张国荣为对立主角的谭张争霸平息不久。 李克勤和刘德华、张学友组成的三剑客逐渐走进人们的视野。不过好景不长，后来随着郭富城迅速走红，黎明人气暴涨，香港乐坛迎来了四大天王的黄金时代。显然，李克勤是时运不济的，他的宣传力度也或多或少被公司忽略，唱片销量一度下滑。整个九十年代，他的事业可以说都处于低潮。 他不得不暂时转变方向去拍肥皂剧，在这种情况下，写出这样的歌，不但激励了歌手自身，更给予歌迷源源不断的精神力量。如果说要在八九十年代的香港歌坛中找到一位唱粤语歌的代表人物，可以说非李克勤不可。他的作品涵盖了励志、情怀、爱情等各个题材，横跨几个年代。 而他的这首代表作《红日》也成为经久不衰的经典，直到今时今日，只要听到前奏，不管是否懂粤语的人，都能不知不觉跟着哼唱出来。那个时候，在逆境中写出《红日》的李克勤，并不会知道，在一九九二年香港小姐竞选的舞台上，这首歌能让他和参选者卢淑仪小姐结缘，也不会知道。 这个唱着他写的《我愿能一生永远陪伴你》的活泼女孩，荣获了那届香港小姐竞选的冠军，日后更成为他终身的伴侣。《红日》这首歌，对不熟悉李克勤的人来说，是他作为歌手的代表作；对他的粉丝来说，亦是他作为填词人的代表作。他是优秀的歌手，也是感情丰富的填词人。早年的李克勤，作为歌手。 他唱出了青春时代的理想、热情、伤感、忧愁。在那个时代，香港乐坛以引进日本歌为潮流，李克勤也翻唱了很多日本流行歌，《月半小夜曲》是他的代表作之一。这首歌由日本女歌手和和奈宝子作曲，粤语版由李克勤的老师向雪怀先生填词，杜自持重新编曲，保留了日本原曲细腻温暖的基调，为配合中文歌词的内容。 加入了小提琴旋律的前奏，外加李克勤清亮的嗓音，营造着夜色中小提琴声如月如慕、如泣似诉的效果，烘托出失恋的男主角忧伤烦闷的情感。不过遗憾的是，当时这首歌并没有红起来。然而李克勤并没有放弃这首歌，几年之后，他重新灌录了《月半小夜曲》，虽然反响仍是平平，我们听得出。 歌手这几年来的反复打磨，不断思考，在李克勤的不断摸索，许多音乐人也开始了解并翻唱《月半小夜曲》这首歌。如今终于传遍两岸三地，只不过很多人仍不知道粤语版原唱者是李克勤，就连他本人也曾调侃道：“这首歌谁唱都会红，唯独李克勤唱不红。”或许就像当初有些评论家说的那样。 如果月半小夜曲一开始让张学友去唱，恐怕早就火了。只是，人生没有如果。和所有喜欢这首歌的歌迷一样，很感谢李克勤，感谢他的坚持不放弃，才有了今天的月半小夜曲。李克勤的填词作品有上百首，大多描写青年时代的爱情，大部分是写给自己唱的。在当时日式苦情歌的潮流下。 李克勤有很多此类歌曲，在他的作品中，我们能够看到那个时代清晰的烙印。他也为其他歌手填词，比如1992年为周慧敏写的《最爱》，歌词站在女性的视角上，由周慧敏温柔的女声演唱出来，听众随着她的歌声融入到歌词所营造的场景中去，沉浸在女主角初恋的喜悦当中，心中一片柔情似海。 二零一五年，湖南卫视的第四季《我是歌手》节目，让李克勤迎来了在内地的事业第二春。李克勤不但作为第四季《我是歌手》的首发阵容参加竞演，而且是整季节目的主持串讲人。这是他第一次用国语主持内地的综艺节目。在节目中，他常常以自黑的方式调侃自己不太标准的国语。在《我是歌手》中。 他翻唱了很多九十年代流行的粤语歌，包括自己出道时翻唱的《雾之恋》，成名后翻唱过的《风继续吹》《一起走过的日子》《遥远的他》等等，把观众带回了那个港台音乐的光辉岁月，唤起了曾几何时人们对谭咏麟、张国荣、刘德华、张学友等天王巨星的美好回忆。其中，最令我印象深刻的是在第三期踢馆赛中。 李克勤以全新的方式翻唱张学友的《遥远的她》，和那个年代很多流行音乐一样，这也是一首日本歌。原歌曲是日本流行音乐泰斗古村新司的《浪漫铁道》，粤语版由潘源良重新填词，卢东尼编曲。歌词讲述的是一个运动员男孩的女朋友因血癌去世，男孩悲痛不已的故事。粤语版除了张学友的原唱外， 陈奕迅也翻唱过这首歌，每个人演唱时都有各自不同的理解。在李克勤演唱的版本当中，开头的平铺直叙带领听众渐入情节，高潮部分仰天长啸将情绪拉到整首歌的最高点，结尾处悠远绵长的尾音让人久久不能释怀。迄今为止，这三个经典的演唱者，张学友是缓缓到来的说故事的人。 陈奕迅是全情投入、悲痛不已的故事中的男主人公，而李克勤却是那个情绪收放自如的写故事的人。李克勤演唱的这首《遥远的他》，在当期排名中位列第一。最后，李克勤虽然没有获得《我是歌手》的总冠军，他却赋予了那些经典歌曲全新的生命力。同时，这些歌曲作为他的精选曲目。 收录于他在环球唱片的最后一张个人精选专辑《副科二》当中。同年，李克勤和环球唱片公司解约，带着左邻右里解体的遗憾，李克勤加入英皇娱乐，事业重心转移北上。以当今市场上流量明星的标准来看，李克勤的脸确实不够漂亮。作为六十年代出生的香港人，他的国语发音也没有那么字正腔圆。 他或许并不是完美的偶像，在舞台上，他却是用歌声时时给我们正能量的歌手。在生活中，他同样是一位和善的父亲。二零零六年十一月，李克勤和卢淑仪小姐喜结连理。不久后，媒体上传出李太怀孕的喜讯，而李克勤当年发布的新唱片《My Cup of Tea》中。 由他本人作词，冯汉民作曲的新歌《小宝宝》也委婉地表达出李克勤初为人父的喜悦。转年，他们生下第一个孩子，全家人对这个男孩寄予了厚望。在取名时，李克勤的父亲为孙儿取了一个“立”字，李克勤取了一个人字，男孩的名字就叫李立人。二零一零年四月。 次子李丽斯也在香港养和医院平安降生了。谈起幼子的名字，李克勤又诙谐地对媒体说道：“希望他力气很大，这下我们家文武双全了。”李克勤夫妇很重视保护家人的隐私，偶尔发微博晒家庭生活，也要把两个小朋友的脸打上马赛克。但从他们不经意间流露出的细节中，能够看到。 如今已过知天命之年的李克勤，事业上再创佳绩，生活中爱妻相伴，爱子相随，享尽天伦之乐。在刚刚结束的上海东方卫视主办的《我们的歌》节目中，李克勤和新生代歌手周深组成的“情深深”组合获得了总决赛的冠军。《我们的歌》这档节目以前辈歌手和新生代歌手搭配的形式。 将前辈歌手的老歌以全新的方式翻唱出来。在节目中，李克勤选择了《月半小夜曲》《大会堂演奏厅》《希望》等经典曲目。周深是内地人，李克勤就一样，一字一句耐心地教周深粤语发音。周深是一个才华横溢的宝藏男孩，李克勤对待周深如父如兄，在平时的相处中又从来不端着前辈的架子。 以虚心的姿态和年轻歌手切磋技艺，带着周深去打球，嘻嘻笑笑打成一片。这档节目中，李克勤演唱过的众多歌曲里，最让人难以忘怀的是另一种乡愁。和李克勤、周深共同演唱这首歌的是即将退休的费玉清老师。这首歌的原歌曲是古村新思的《心》，谭咏麟、邓丽君等都曾唱过。 在我们的歌舞台上，李克勤、费玉清、周深分别用粤语、国语、日语演唱了这首歌，三种不同的唱腔交汇融合，把欲说还休的乡愁唱成悠远缠绵的离歌。费玉清老师是华语乐坛的常青树，看到他和费玉清老师站在一起时，心里顿时倍感荣幸。或许唱者无心，而听者有意。这首歌演唱时还有一个奇妙的地方。 从费玉清、李克勤、周深他们三人从左到右的舞台站位来看，李克勤更像是一个承前启后的引路人。左边是即将封麦归隐的前辈，右边是迸发年轻活力的后生。两岸三地的华语乐坛正焕发出勃勃生机，新人和前辈一起，不断丰富着我们的精神世界。他们的作品就像繁华时代里夜晚的星星，满天星光中。 总有一颗激起内心的波澜，燃亮生命的回忆。你喜欢李克勤吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。